No conozco una persona como tú, eres mala. Que juega con los sentimientos de las personas. Juegas con el sentimiento. No tenemos nada en común. Destila dulzura, pero en veneno. Tú eres mala, no tienes corazón ni compasión. Solo tuyo, no quieres ser mía. Yo sé que tú eres mala, oh niña. Entiendo que tú no eres buena, eres mala. Solo Sé que tú me has dañado, entiendo que no me ama. Conoces el amor, pero ya no quieres nada conmigo. Porque me sigue buscando y dañándome. Tú eres mala, mala. No sé, no entiendo lo que quiere decir. Me amas, no me ama, juegas con el sentimiento de las personas, las enamora, las seduce, pero tú eres mala. Guarda tu corazón porque le emana la vida, porque Dios tiene destinada una persona que te ame, te quiere, ya no te quiero, pero ya no quiero nada contigo porque me sigue buscando diciéndome que me quieres pero me sigues engañando con todo tú eres mala, pero ya no quiero nada contigo. Solo le pido a que tu maldad no me haga daño, mi niña. Tú eres mala. Ya no crees que te hagan daño, mujer. pero solo te digo, guarda tu corazón porque le emana la vida. Tú eres mala, ahora comprendo que no quieres nada conmigo. Sigue buscando y sigue dañando. Tú eres mala, tú eres mala, tú eres mala. Niño, yo entiendo que no quieres nada conmigo, niña, ya entiendo que no quieres nada conmigo. Niña, ahora comprendo que no quieres nada conmigo. El soldado de Jesús. Díselo Brian, el monte que hace la historia.